Добрый день. Здравствуйте. Ну, я так и знал, бедные женщины, Покрываемся. вся. Мы теплолюбивые. Ну, конечно, если эту печку оставлять здесь, и она нормальная, то им надо обеспечить здесь нормальные условия. Продумайте, чтобы привести в порядок, чтобы Рабочие люди, места, чтобы людям люди могли работать э, да, в нормальных условиях. Наш девушек очень творит. Это я, я проверю. Здесь готовится тесто, да? Да, да, да, да, да. Вот это тесто Складское помещение для хранения муки. Я здесь один живу, семья приезжает в пятницу ко мне, а они с собой вродно уводят сюда только Это я не сомневаюсь. Но ты же видишь, каких условиях люди работают. Ну, ну, дело не в жарковато. Может быть, как-то этот цех немного отделить от печки. Понимаешь? Э, и пристроить что-то. Ты разберись и скажи, чтобы люди работали в нормальных условиях. Ну, Можно? С собой. Александр Григорьевич, можно с собой С детства. Да, да. да. Ну, что, что, вкус детства. И вот кирпичик этот. И, и хлеб. Я кирпичик. детство в деревне проводил, все время вспоминаю этот хлеб из сельского магазина. Хлеб очень вкусный. Очень. Спасибо, Спасибо большое. Но порядок наведем здесь. Если что-то надо доделать, посмотри.